JE infiltre l'église de Scientologie. au séminaire de La Scientologie dit vouloir sauver le monde, mais brise des vies. Je constate l'ampleur de ce que j'ai traversé. C'est incroyable. L'église vue de l'intérieur, grâce à nos caméras cachées. Spécial JE chez les scientologues. est-ce que vous avez du temps vous Parce que je pourrais vous, en montrer les extraits. Ici Michel Jean. Ici Annie Gagnon. Bienvenue à cette édition spéciale de JE. L'auteur de science-fiction L. Ron Hubbard a fondé en 1954 l'Église de Scientologie, un mouvement ésotérique dont les fidèles découvrent les préceptes au fur et à mesure qu'ils y consacrent temps et argent. La Scientologie prétend que nos expériences passées, ça, ça inclurait nos vies antérieures, laissent des traces et ces traces nous minent et nous empêchent d'atteindre notre vrai potentiel. Et seule l'application rigoureuse des techniques développées par Hubbard permet de s'en débarrasser et d'atteindre le statut de personne claire. Mais pour ça, un scientologue devra dépenser des centaines de milliers de dollars. Pour la première fois, à notre connaissance, une équipe de télévision a infiltré le mouvement et a filmé des cours. Nos deux collaboratrices ont obtenu leur carte de membre en règle, une carte comme celle-ci, et à travers les images de notre caméra cachée. C'est un univers jusque-là secret que vous allez découvrir. On est deux sur conseil. Vous Longueuil, le 29 janvier dernier, une soixantaine de scientologues participent à une soirée bénéfice. le maître de cérémonie invite l'assistance à se montrer généreuse. Un c'est 1000 L'argent amassé servira à rénover l'ancien édifice du journal La Patrie dans le quartier des spectacles à Montréal, le mouvement a payé comptant hein, 4 millions de dollars. Parmi ceux qui se trouvent dans la salle, deux collaboratrices de JE, avec en poche une carte de membre en règle de l'Église de Scientologie. L'ascension de Catherine et Johan, des noms fictifs au sein des scientologues, commence quatre mois plus tôt. Elles se présentent comme des curieuses au centre du mouvement à Montréal. Est-ce que vous avez du sens en vous? Parce que je pourrais vous, en montrer des extraits. Ah, tu veux savoir c'est quoi? Euh, ben oui. Ben oui. Excellent. Ben une scientologue les prend rapidement en charge et les invite à visionner une vidéo qui explique la scientologie. Il était décrit comme étant discret, fidèle, honnête et n'ayant pas son pareil dans l'art d'obtenir des résultats. La vidéo trace un portrait flatteur du fondateur L. Ron Hubbard. Cet ancien auteur de science-fiction a créé une multinationale présente sur tous les continents et dont le chiffre d'affaires s'élèverait à plusieurs milliards de dollars. La religion de Scientologie est née. La Scientologie promet à ses membres de les aider à devenir plus efficaces, plus heureux, dans un monde libre, sans guerre, sans maladie mentale. est mais la route vers le bonheur scientologue commence invariablement par un simple test de personnalité. C'est bien de faire ici parce que comme ça, euh, moi je peux donner à la personne aujourd'hui même, puis elle peut même vous rappeler aujourd'hui pour qu'on ait rendez-vous. Joanne et Catherine répondent aux 200 questions du document. Euh, le responsable il est là ce soir, il arrive à 8 heures, je donne tout de suite, il est corrige puis il vous appelle. Good. <laughs> Ce test, Jean-Paul Dubreuil l'a rempli il y a presque 30 ans. L'objectif, c'est de devenir clair. Il faut que tu deviennes une personne claire. Ça veut dire débarrasser de toutes tes aberrations mentales. Et euh, ça, il y a seulement M. Hubert qui est capable de t'emmener à ça. Il faut que tu le suives à la lettre. Jean-Paul Dubreuil a passé six ans au sein du mouvement. Être capable de diriger, même être capable de faire bouger des choses à distance, ça lui plaît, si ça lui tente. Euh, pour atteindre ça, tu vas avoir dépensé dans les 500, 300 à 500 000 dollars minimum. Pour le but de la scientologie, c'est de donner des outils aux gens pour qu'on s'améliore, pour qu'on soit plus capable dans la vie, puis plus capable d'aider les autres, puis plus capable de, de faire de l'argent. Deux jours après leur première visite, Joanne et Catherine reçoivent le résultat de leur test. Dans le fond, tu as vraiment des beaux points, tu la stabilité, euh, heureuse, calme, pleine de certitude, active, très agressive dans la vie. Ça, c'est tous des points. Mais le test révèle un problème dans la personnalité de Joanne. Vous êtes totalement insensible et sans cœur. La totalité de votre inaptitude à vous mettre à la place ou dans la situation d'une autre personne. C'est ça. Ben, moins, je suis un peu surprise en fait. Ben, c'est ça. Ben, c'est en même temps, le point, c'est ça aussi. Tu sais. Mm. Manque d'accord, c'est. Ça se peut que tu sois pas d'accord <laughs> avec le point que je t'amène. tu C'est quelque chose tu sais, aussi qui que, peut-être, justement, si on remonte ça, tu, tu vas être capable de plus être reconnaissante. Tu sais. Le test révèle aussi un problème de personnalité chez Catherine, mais heureusement, la scientologie peut les aider je vais faire un cours, c'est quoi? C'est une fois par semaine? Ça ressemble à quoi? C'est toi qui fais ton horaire. Fait que tu pourrais la faire en deux jours intensifs. tu peux dire... Mais normalement, une personne, ça lui prend combien de temps? Ben, dans, le, dans, le, cours, tu ouvres le, pochette puis tu écris, mettons, 72 heures. Ah, OK. C'est important que le client ait des gains pour qu'il prenne d'autres choses. Puis là, le reste, je vais le prendre en, en main puis il va lui expliquer que, bon, ça, c'est la base, que maintenant, tu dois continuer à à, euh, progresser. Si un bon ami pour toi-même, ben, tu pas le choix. Il faut que tu t'aides. Le REG aide les scientologues à choisir leur cours. C'est un élément important d'une machine bien huilée. OK, ben tous les petits cours comme ça sont tous 62 et 8. Ça, ça inclut le recueil. OK. Puis le cours en tant que tel. OK. Avec les textes. Un mois plus tard, les voilà de retour pour leur premier cours. Mais en scientologie, il faut toujours payer d'abord. Combien mange euh c'est fun. quand une personne commence, elle a le droit à, euh, être membre pendant six mois gratuitement. OK. Dans le sens que ça, lui donne, euh, c'est vraiment une manière d'introduction, ça lui donne des mhm. rabais, un, rabais de 10 sur toutes les courses. Après, OK. C'est ça, pendant mhm. six mois. Mhm. Catherine et Joanne ont choisi le cours de communication qui leur a été recommandé. OK, good. Fait que les gars, on a fini. Vous êtes bien avec moi Donc, je vous amène à la salle de cours. Euh, dans le fond, c'est le premier cours que vous faites. Euh, oui. C'est tout ce que vous ici. OK. Fait que, bon, ceci, c'est l'académie. Donc, c'est... Euh, moi, je suis superviseur, on appelle. OK? J'ai été entraînée, tout ça. Euh, j'aide les gens à passer à travers leur cours. Le premier exercice consiste pour Catherine à rester assise, les yeux fermés, jusqu'à ce qu'elle ne ressente plus aucun stress. Elle restera comme ça 40 minutes. Puis Catherine et Joanne doivent arriver à soutenir le regard de l'autre. Elles y arrivent difficilement. Quand vous allez commencer, si elle se juste juste dedans. Pendant que Catherine et Joanne font leurs exercices derrière, une femme fabrique des figurines avec de la pâte à modeler pendant plus de deux heures. Ce livre explique que ce type d'exercice sert à exprimer des émotions et différentes choses. On y demande de faire une représentation de la réalité ou de la responsabilité, par exemple. Le livre contient près de 350 exercices du genre. là-dessus. Ben, je dirais Le scientologue doit ressentir un gain avant de passer à l'exercice suivant. Puis toi aussi, c'était quoi bon là-dedans? Good, fait que ça va bien avec ça. Puis là, tu vous sentez bien, mais signez votre feu de contrôle. Merci. Tout Couvert. Merci. Empêchez la charité. Mm. Merci. Merci. Les exercices paraissent à peu près tous aussi loufoques vu d'un œil extérieur. Répétez des chiffres pour passer un message en utilisant le bon ton. 32, 32, 32, 32 44. Jusqu'à ce que l'autre comprenne. Ici, Catherine lit un extrait de journal et Joanne doit montrer son intérêt par sa réponse. Le procureur qui a présidé pendant cinq ans le comité de déontologie du barreau du Québec. Oh, ben, ça me nos collaboratrices vont consacrer deux demi-journées pour compléter le cours et deux autres demi-journées pour le cours suivant sur la motivation. Mais ce qui va vraiment mettre leur nerf à rude épreuve, c'est un séminaire de diénétique tenu le week-end. Deux jours intenses et éprouvants, comme on va le voir après la pause, dont elles sortiront ébranlées Ils te font refaire le même exercice euh, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Tu fais ça pendant 10, euh, 12 heures de temps. Fait à la fin, t'es brûlé raide.